Kiwi Girl. Oh. Voilà, oh chicken. Ouais. Rien. Putain, c'est un gosse. Un gosse ou un mec qui se fait passer pour une meuf. Ouais, risqué. Can someone kill him, please? Quoi Moi j'ai compris come on, come on face. Après. Euh... <laughs> oh, oh, oh, oh, oh, chicken. Chicken, why you calma, calma, chicken. Guys, can someone kill him, please? He killed me for no reason. Je viens de te parler attends Équipement opérationnel aussi qui a tué Frost. C'est Risky il a tué. Euh. Faut que je recharge. Risky. Why you kill risk... Uh, why you kill uh, Kiwi? C'est le moment d'être efficace. Hmm? Risky. Le fumée, fils de pute. It is not your business. Hein Quoi Le business It is not, your business, yes. The business, ok man. It's the business of Kiwi. This is business. This is business, man. <laughs> I'm a fucking eh. Mais là, tu vois, SK, oh, Mais parfait, mais c'est parfait. Je le vois, je le vois. Il reste un allié. pourquoi es là, toi Qu'est-ce que tu fais là, Blackbeard Putain de ta mère. Tu peux me regarder mes drones Je les vois, je les vois, je les vois, gros. Regarde. Dernier oh, oh, oh, oh, oh, this is the, this is man. Rejoignez la bombe et désarmez-la. Attention aux autres. <laughs> euh, non. Pourquoi t'as tué toi m'a tué, gros. Bute-le. Bute euh, Kiwi. Kiwi t'a tué Bute Kiwi. Bute Kiwi, gros. Et Risky est content. This is business, man. I'm sorry. Ah, ils sont ensemble, c'est obligé. Elle va rentrer avant que je puisse la tuer. Arrête de bouger, salope. Juste la tête. This is business. I'm ah, best hey. noob. Euh, hey, hey, hey. Best noob. Ferme ta, gueule. toi, fils de pute. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Petit PD. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule Ferme ta gueule Monsieur... Ferme ta gueule Ferme ta gueule Suck my dick, bitch. Yes, you have a dick, man. You're knackable. You're rage. You're rage now, man. Commence à rager, ça y est. You're, you're Ça y est, il a passé. Suck my dick, bitch. Eh, this is business, man. Sorry. Je ne parle pas français. Bah, ferme ta gueule, alors. <laughs> oui, oui. I don't understand that, you know. Mais eh, vas-y, euh, t'inquiète, on sait que tu comprends. Ferme ta gueule. Waouh, Paulin good bitch, uh, in, Poland. Ok. <laughs> Ok. <laughs> J'ai une blast et mec, je vais niquer son moral. Regarde, ça c'est tour de en France. Ah merde, j'ai fait l'étage. <laughs> J'avais zappé, excusez-moi. Ça oui. On euh. <laughs> va dire j'avais zappé. Hein. Get Mia le son icône, sa photo. Mia le. Euh, ok, nice. mialeux. <laughs> Mialeux, mialeux. <laughs> It's you in your pit. Bad picture. <laughs> Tout le monde va aller voir tu regarde, y'a plus personne qui bouge dans le game. Tout le monde est parti voir sa photo. He has uh, your father on, the profile picture, you know? Oh, That's your father, man. Y'a plus personne qui bougeait dans la game. Il a le son The picture is you, Assaut oh fucking Don't laugh on your father, man. Yes, it's my mom. Uh, fucking Your mom, okay. <laughs> She was carried. L'otage est mort. Oh yeah man <laughs> oh, well Nice, good job Alors il y a un, anglais. Oh, yes Kill me, kill me, kill me, kill me Kill, please Please Please my friend, kill me For life, kill me Oh, <laughs> my love, mi amore oh, Les alliés ont été éliminés. Putain, je vais un Twitch. Un Envoie un Twitch. Twitch. Tu regardes Red 2, tu vas rigoler. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde. Twitch. Regarde Twitch, gros. Regarde <laughs> Vite, vite, vite, vite, vite. Vite, vite, vite, gros. Ouais, je suis dessus, je <laughs> <laughs> Oh, je l'ai enculé, gros. Ils sont dans un bail, là. Euh, Ferme ta gueule, je joue ce que je veux. Écoute-moi, hein, j'ai acheté mon jeu 20 balles, tu vas fermer ta gueule. Espèce d'anglais de merde. Nique ta mère. Pass auf, dass wir euch nicht wieder einnehmen und bombardieren, du kleines Fixkind. Oh putain. Wow. You speak what? Dutch? Dutch? I hope your English is better than your German. Fucking que baguette les putains de, de sur face. <laughs> Oh fuck Il est là, il est là, il est là, ici, sur le film. Oh Ah merde Oh, sorry, misclick. Ah. Ah, shut up. Hmm? Oh Ça sort la 4 Fucking noob Je l'ai fait une feinte, il a rien compris <laughs> Ah, you fucking noob GRGN is bullshit, frog eater bullshit <laughs> Yes, SS Army We love them SS is very good for frog What? It's very good. SS is very good. Seriously, man. Yes. SS making taking France in three days. Non, c'est bon, ta gueule, on s'en fout. Yes! <laughs> Good job, Adolf Il va tuer, il va tuer, il va tuer, il va tuer, il va tuer, il va tuer. Il traverse. Non, Si, si, si, si, si. Oh, il a essayé de te traverser, je viens de voir sa, sa cam. Bouge de là, il va te tuer. Bouge de là, il va te tuer. <laughs> Il tue, il tue, il tue Je vais mourir Il va te tuer Barre-toi Non Je vais leur faire la misère avec Echo, du coup Ça leur fait rien quand je les, je les, je les écho, sérieux Ça ken Ouais, ouais, ça fait mal. Vas-y, mets-lui dans la gueule. Euh, je peux pas, j'en ai plus là. Faut que j'attende sa recharge. Il était trop content quand je l'ai fait. Hey, mom Hey je, je, je, écho, je Écarte-toi, je vais le écho. oh man. Victoire des alliés. You are noob man. Oh man, I am the best. L'équipe d'en face, ça doit se dire putain les mecs, c'est des relous. Le team, le, petit le FKK. Attitude FKK FKK Club